Mówi co pieniądze chcicie, lubię wpływy Ej, lubię wpływy, ej, ej, lubię wpływy Mówi co tych plikach ci są na ulicy Ej, one są na ulicy po czego masz nas liczy, przełom wszystko jednie Mówcie o nas dużo, ja zadbam by było pięknie W moich diamentach i jacuzzi mi przyjemnie Mówi co pieniądze chci, że lubię wpływy Ej, lubię wpływy, ej, ej, lubię wpływy Mówi co tych plikach ci są na ulicy Ej, one są na ulicy Ej, patrzę, się Jestem inny niż twój chłopak i twój ex W łóżku nie jestem jak pizza, raczej jak zwierz Możemy za granicę,